Astăzi este despre a reseta. Nu vreau să mă uit în Dex ce înseamnă, pentru că înțeleg că este la calculator când îl oprești și îl repornești. Uh, am trăit o stare de resetare astăzi, în momentul când, uh, la repetiții, m-am enervat foarte tare pentru că nu mi-eșea ceva și m-a cuprins o, o stare de nervozitate pe care, practic, mi-am oprit-o brusc și am repornit Uh, calculatorul ființei mele, l-am repornit cu o stare bună, deci am resetat, am resetat totul. Câteodată se poate face și brusc, cum mi s-a întâmplat mie astăzi și cred că e, e vindecător. Tu ce părere ai? Ceau!